Há um reino além do véu, invisível está no céu, e dentro de todo o que crê e segue a sua luz, ela brilha sem sol later. mostra tudo que há em mim Vai firme até o fim Há um rio a jovar Dando vida ao que nele está Irrigando árvores pra com justiça e retidão.